Vamos todavía. Lola, 10, 10. Ya cortito, ya. Vamos, Ismet. Feliz año, gente. Lo más que puedo hacer es ponerle esto, porque creo que no se va a vivir. Se activa Romy, se activó Romy. Qué baile. Falta Gabriela, Gabriela está ahí, le falta. Yo te acompaña, Lola. Gracias, Romy. Cuando quiera salimos de joda, eh, mira que. Yo estoy acostada en mi